Yo, what's up mga kapango? Papunta kami ngayon ng Manggahan para kumain sa Samyupsal 199. Aba, nag kami ng jeep. Ay, multicab. Ayan o, oh, Manggahan o. Oh. Ay, palapala pala. Ala ko, Manggahan. Ay, sana bro pa na. Oh. Ay, Manggahan. sa kami na ay kasi wala pa kami sasakyan kasi naglalakad. Huwag mo isama, di. At naghihintay kami ng sasakyan. Tingnan mo. Tata, ito Bye! Tara tayo guys, kain tayo. Guys, sasakay na kami dito guys. Ito, para kami lang makakapuno dito guys. Bye guys! Ayan guys, kasama namin ang tropa kapango at yung mga pare kumare namin. Ayan! Hi guys! Uh, salamat, ngayon pa lang salamat na sa nag, ha? Kain. Kain! Ah, Jir, sasabi ano mo sa vlog ko. Ah, uh, okay lang sa akin. ah, Mariana, masasabi mo? I'll take it out of the bank. <laughs> Ikaw pre, ano masasabi mo pre? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! mga kapango, nakarating na mga person. Punta na kami ngayon sa Mamshi Higibang Punta na kami ngayon. na uli. So yun ang mga kapango, pupunta na kami ngayon. So still walking pa rin kami. Didiretso na kami saan kakainan. At yung kakainan namin ay sarap dito sa kainan na namin dati. Yun o. Oh sa Wow Wow 99 Andy Samyupsal dito po yan sa Manggahan Mars, ano tayo ha? 9 th floor. Ninth floor. Ninth floor. Ah, oh, hagdanan lang. Para pagbaba natin gutom, kain ulit. Ninth floor. Hindi, joke lang. Ayan na, papunta na kami. Malapit-lapit na. O, tiis na lang. Titibog na kami. Yo, what's up mga kapango? Nandito kami ngayon, magpupod kami. Ayan, food. Uh, ah, magpupod kami ngayon. Ayan, kunin nyo. Ay, guys. Ay! Wow. Dami ano kayo dito? Pwede na yan. Pwede yan, pwede yan. Sian, sian. Ayan, cara ini si Mango. Mango. Ano? Baka tumalsik eh. Huwag yung pati. Wow. Oh. Pwede. Pwede na lang mas. Ano yan, sir? Huwag ka na mag-ayaw. Dito ka lang yan. Bakit na kayo ni Dudong? Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Wala akong letter eh. Ibigin mo lang kayo. Share lang, share lang, sulit lang. Hindi, pwede naman kayo magpa-review pag nauwi. Ay, Ganyan talaga kalakas? Ganyan yung hinaan niya. Wala ba? Wala ba? Wala ba? Ito ba na yung pagkakala natin tayo dito sa kapag? Ako tayo natin. Ay. Wala akong nalala. Uy, bakal ko. This is so cool. Ano Ito ano yung ano sama sinubuannya nih gak ada nih ah Iya. Yeah. kalau kayu udah lupuan dan kan aku ya guys itu yang gue di Thank Ayaw kasi lakas eh. Ayaw, nakalang siyempre. Gulag-gulag. Dapat kasi hindi nyo na pinalagyan ng mantika. Pinalagyan-lagyan. Sino naman

atrás Ah, dalawa? Dalawa na lang. Hey guys. Kamusta guys? Eh, sulit. Sulit. Sulit na sulit yung libre mo. Pero yung cook mo. Okay. Cook mo? Iinumin mo pa yan eh. Ubus din ang chan ko guys. celebrate. Susunod salamat nga pala. Ayan. Phil, salamat nga pala sa libre ah. Babaon pa kami. Next time tayo sa ano? Next time. Hindi tayo natuloy dun, no? Tuloy kaya kami. Tatlo. Oh. No? Kinabuhan niya? Hindi, kami kumain. Ayan guys, no, ah, natapos na namin yung pagkain namin dito sa pangalan. Wow, 99 Andy Samyuksal dito sa Panggahan. Kung gusto nyo kumain, dahil lang kayo dito guys. Murang-mura na, napakarap, napakasarap ng pagkain. Tapos yung mga side dish nila, napakasarap din. So, punta lang kayo rito at uh, dalawin nyo minsan itong uh, Andy Samyuksal. Ayan located at Manggahan building to. Kuya, anong building to kuya? Anong building to? JRC? So yun mga kapango, JRC alam yung building. Uh, yung building na to mga kapango, no? GRC building. Uh, second, second floor, no? Third? third ah, floor uh, ah, makikita nyo, may pagkabungad nyo sa hagdanan, makikita nyo. So, ayan. Mami, no more. Where's your mom? Ayan yun. Napakasarap dito guys. Dalawin nyo minsan. So, peace out. Yo, what's up mga kapango? Hanggang dito na lang ang aking vlog dahil nakauwi na kami. Hindi ako nakapag-vlog sa pag-uwi dahil ang lakas ng ulan. So, binabasa kami. So yun, so mga bundat na bundat naman tayo mga kapang. Lapit na tayo mga anak. <laughs> oh, akala ko na-sear So yun mga kapango. Oh. oh, ano na, ano na sabi mo? Sabi mo. Hanggang dito na lang mga kapango. Oh. <laughs> So yun na, peace out.